Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Di video kali ini saya sedang mau mengambil apa ini om? Kambing Mengambil kambing lor Kambil kambing kok kambil Kambing peternak Apa ngalih Jawa? Eh? Begon Begon Wedus wedok lor hmm. Wedus wedok mau diambil ke nanti kok? Ngetal Ngetal, ngetal Tegalombo ikuti saya terus jangan lupa like dan subscribe karo ndelok wedhuse sepiro gedine omongnya wedhuse <laughs> meteng ngene. <laughs> Gede super pokoknya. Wah, super lur. Pokoknya gede lur, regane larang. Hmm, larang. Iya, oke, okay, lanjut langsung let's go lur. Wah. Kita sudah sampai lur. Kita sudah sampai di tempatnya mau mengambil kambingnya. Nanti kita akan melihat seberapa besar kambingnya lur. Petisi ning buri lur. Mari kita lihat. aí. Estourava as Nanti Datang Badung gede tak iya, ya, pinggir kono nggih. Pinggir loro apa mana itu. മത്തിയ the West, I don't know. tau ora anakmu dodongmu telah ini kere terus berdisi di tempat yang ada jadi ngalor ngono piye berdisi ngono gini ya ora ya mas ya ora ya saman berarti wes lor lor di sini lor apa kue rading aku susu delay ta pauji sejajak kan mah pauji kalau meteng gak so emang eh, ada ini pauji kue kue sandan udah sengging an pauji menyandak dadungnya cari pada kae murang di. Mana lu ke beri? Mana lu ke beri? Iya, udah. Ora meteng. Oh, ora apa-apa ya. Ku wedi. Ya. Tuh, ini kurang tak kurang nak menuntang? Hmm. Baru urung urung kok cedeknya langsung. Oke lor, sudah sampai. Ya.